реактивдүү кыймылдын мисалы ракетанын кыймылдаткычы күйүүчү май күйгөндө пайда болгон газ сопло аркылуу өтө жогорку ылдамдыкта сыртка чыгарылат эгерде тартылуу күчүн эске албай турган болсок ракета менен газды жабык система катары кароого болот ошентип бир заматта газ чыгаруу менен ракетанын ылдамдыгын эсептей аласыз